La musica. Si fa presto a dire musica. È soltanto una parola. Ma che cos'è la musica? Quanti aspetti ha? La musica di un sorriso. La musica di una risata insieme. la musica del mare. La musica dell'amore. La musica della natura. La musica del tuo respiro e del tuo silenzio. La musica della gratitudine la musica dell'armonia. La musica del ballo. La musica del divino. Apri le tue porte al mondo della musica.